good morning, Mr. and Master Lynch. It's uh, September 14, 2021. It's a Tuesday here in Naples. 69 70th Fahrenheit, around 20th, 21 Celsius. This means uh, that isn't uh, that very, very, very, very hot day like in this isn't this period and this uh, obviously um, no less for the fact that we are going on autumn and today uh, i was thinking about the fact that i had an extra uh, for my tribute to uh, neos of matrix 50th birthday and so in this extra video i uh, recited the most famous dialogue, and so the, the first dialogue and so of the first meeting between Neo and Morpheus. Uh, but I try it. Uh, I remember to all the to all the audience that uh, my main activity is the keyboard, and so uh, these special are special things for me, and so are uh, extra that sometimes I upload for a uh, joke, but also for a uh, serious um, thing, matter. But uh, to talk about the yesterday, to talk about Nio's 50th birthday, I did not mention the fact that yesterday, were also 26 years, as I know much better than me, 26 years from Frank Silva's death. So our great Bob of Twin Peaks. And let's see that uh, he died, among other things, uh, in the year I was born, 1995. And uh, precisely 5 years, five days after my birth. And around the same time, if I'm not mistaken, on September 26th, my maternal grandfather also died. So my mother's father, who was 56 years old then, in that time. And in any case, oddly, even if it's uh, something that uh, happens to me sometimes, a few months ago, I woke up with uh, some little scrapes or scrubs of blood on the left of the uh, chin area near the mouth. And so I ask myself, uh, isn't it that uh, maybe it was Bob who came to visit me tonight and left such marks on me? the mystery is great. Anyway, as you can see, as you just see from the window, Uh, for me, we don't have those beautiful, beautiful blue skies and golden, golden sunshine because there's the sun, but uh, also many clouds and um, i don't know if uh, later could rain but we'll see so from the mythical window with the color of the curtains and it's uh, green shooter behind me and finally from my mythical keyboard Have, Grazie a Thee, Imma, and everyone too.